もらいます大丈夫だ俺がフォローに入るもらうぞサンキューっそこ見せてやるっすよ俺のバスケを 基本がここはま自分からくもらうぞいきます何けると思うなよ せるかパスですよっしゃちょっと待てよやらせっかよ